안녕하세요. 저는 가루입니다. Hoy quiero compartir con ustedes cómo estoy aprendiendo coreano por mi cuenta. Lo primero que deben hacer es aprender el alfabeto. Yo sé que aquí hay muchas opciones, pero les puedo recomendar el video de Lady Omni. Su canal no es para aprender coreano exclusivamente. Habla de la cultura coreana, sobre algunas noticias, es muy entretenido, pero su sección de Aprende Coreano es muy completa, explica muy bien cosas como la romanización. ¿Por qué si se escucha de esta manera cuando escriben la romanización es extraña? Bueno, todas esas dudas las explica de una manera excelente, así que se los recomiendo. Mis materiales. Primero, la libreta de teoría. Básicamente escribo pues todo lo que me puede ayudar a conjugar. Aquí tengo frases comunes, frases que escucho pues en los dramas, algunas consideraciones sobre los verbos, cómo están compuestos, qué es el da, se quito el da, debo poner, si es subnida o inuda. Eh, las partículas, las primeras, por ejemplo, sujeto, tema o objeto directo, cómo sé cómo usar cuál, porque hay dos para cada uno, eh, las partículas de tiempo, espacio, lugar, etc. La mayoría de esto lo conseguí en el canal de Aprende Coreano con Carlos. Ese canal sí es exclusivo para aprender coreano como se debe. Aquí tengo eh, palabras o frases para conversar con alguien cercano, un amigo, o sea, informal Em, más gramática, por ejemplo, pronombres, cuáles son los estándares o los pronombres honoríficos o informales. Este es mi cuaderno de vocabulario. Tengo 200 verbos y adjetivos. Una recomendación, por favor, escriban bien separado, dando término como significado. En algún momento no sé qué pasó, que todo se mezcló y visualmente pues nos más atractiva. yo cuando me di cuenta pues ya había escrito los 200. Y luego tengo el topic de 300 palabras. Se dice que todos los topics o niveles en un idioma se basan en la cantidad de palabras. El topic 1 tiene 600 palabras que se dividen en topic A 300 y topic B otras 300 que forman pues las 600. Estas apenas mis primeras 300 palabras que cuando las domine puedo agregar otras 300 y así ir avanzando. Apuntes, estos son de Mariano Bayona, pues que le suena bastante el nombre. Es un experto en páginas web, especialmente la colección o el tema de Superman. Entre sus muchas páginas creó una para los que hablamos español y queremos aprender coreano, pero uno, o no hay academias en nuestro país o no tenemos el dinero. Estoy muy agradecida porque fue el primer material que encontré para nosotros que hablamos español. Está muy bien escrito, se nota que prestaba mucha atención a las clases, se nota que hay un maestro que puede ir pues respondiendo todas las dudas que se van desarrollando a medida que va pasando el curso. Escribe todo, no está nada enredado, sabe hacer, de verdad, sabe hacer apuntes. Esta es la parte de gramática. Básicamente mi mejor amiga y yo recopilamos todo y lo pusimos en un solo documento para poder estudiar y no tener que estar allá y acá y ver dónde está y ordenarlo de una manera. Básicamente es nuestro primer trabajo colaborativo. No eh, lo estamos vendiendo ni regalando nada por el estilo. Está en la página web. Abajo está toda la información para que lo busquen pero es algo que queremos mucho y nos llena de muchísimo orgullo. En lo personal, pues le tengo mucho cariño porque me ha ayudado bastante en todo esto de aprender coreano sola. Un libro de coreano básico. Este lo pasaron en el grupo de Kakao de Aprender Coreano. Y es un libro. Tiene toda la gramática, todas las reglas de pronunciación, cuadros con el alfabeto, cómo se pronuncian estas eh, sílabas o estas consonantes, por qué se pronuncian así, cómo cambia la pronunciación si tiene esta o esta vocal adelante, temas de conversación, un vocabulario extenso que ayuda bastante. Muy bueno, de verdad. Si hablamos de rutina de estudio, pues selecciono los primeros 10 verbos y adjetivos de mi lista. Esto me deben ayudar como base para crear oraciones o simplemente conjugarlos. Ya cuando los seleccioné me voy a mi libro de apuntes o el libro de coreano básico y voy a buscar información que me ayude a entenderlos, conjugarlos si no lo está y poder pues, crear oraciones. obviamente necesitamos pues otros complementos para crear las oraciones. Así que me voy al topic, escojo otras 10 palabras al azar o las 10 primeras y eso ya debería pues, ser material suficiente para poder estudiar. Cuando estaba revisando había palabras pues que ya conozco, así que las marqué y tomé las siguientes. Otra cosa que les quiero recomendar es que consigan un tablero ayuda a uno no gastar tanto papel en fichas o libretas y dos te ayuda a desarrollar la muñeca para que puedas pues, escribir más rápido y más prolijo. Sé que estamos en tiempos extraños, así que ingénienselas. esto es un pedazo acrílico con cartulina, o tape, listo. En aplicaciones les puedo recomendar Quizlet, que básicamente es una aplicación para aprender lo que sea de una manera dinámica y con juegos. Esta aplicación está no solamente estudiantes que quieren aprender, sino profesores que suben apuntes. Los apuntes están libres, así que te vas en búsquedas, eliges el tema que quieras, en este caso pues yo elegí coreano y ya hay pues fichas de, de <laughs> profesores y estudiantes que están aprendiendo o enseñando coreano. Aquí al ladito le dejo pues cómo agregar información. Estas son mis fichas personales, ya con esos verbos y adjetivos y palabras. Cuando ya revisé que estaba muy bien, las coloqué aquí como dice al ladito y así se me quedó allá. Vamos a aprender. En esta primera opción te da la palabra o la oración en coreano y abajo las posibles opciones de ahí pues la van seleccionando dependiendo lo que es correcto y así sucesivamente. La siguiente opción es fichas, que es la más famosa de la aplicación y son pues fichas. Puedes configurarla para que cada vez que pases la ficha salga coreano-español o en mi caso simplemente lo dejas todo coreano para que puedas practicar la pronunciación. Si se te olvida cómo se pronuncia algo, en la esquina hay un botón que puedes seleccionar y la propia aplicación creo que es el mismo traductor de Goku, pues te la repito. pues es escribe que pues escribes no puedo grabar y escribir al mismo tiempo, así que lo siento, pero el nombre lo dice solo. Esta es una de mis opciones favoritas. Es un juego total. Tienes término y definición y vas emparejando pues lo correcto y te da pues un tiempo y dependiendo cómo lo hagas la última vez tienes que hacerlo pues en un tiempo más corto. Es muy entretenido y genial. Este fue mi score la última vez en Escribe. Fatalísimo, esa es una de mi país. Lo siento, pero no puedo escribir y grabar al mismo tiempo, así que, ajá. Inicié con esto de, ah, quiero aprender coreano por los dramas o el K-pop, pero ahora, e investigando, me sirve bastante para lo que estoy estudiando y lo que quiero hacer más adelante. Así que les puedo recomendar cuatro cosas. práctica de 25 minutos a una hora todos los días. Hazlo una rutina. Encuentra tu técnica. Si eres visual, si eres auditiva, encuentra la aplicación perfecta que te pueda ayudar a aprender bien. Sé constante. Si es todos los días a las 8, pues a las 8. Y por último, pues disfruta. Esto no es ni un castigo, ni algo que te están imponiendo, es algo que quieres por sea cual sea la razón, así que debe ser algo que te guste y te motive. Así que disfrútalo, ten paciencia y verás que vas a avanzar mucho. Eso es todo, mi nombre es Karu y nos vemos en un próximo video.